Привет, мир. Мы – необычные медведи. Мы продолжаем снабжать вас информацией об атлетах, кто получил разрешение от ВАДА принимать допинг. Сегодня в списке 11 атлетов из разных стран мира, таких как Великобритания, Дания, Австралия, Испания и Германия. Мы – анонимы. Имя нам Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.